Bora. Bora. Bora aí. Bora. Terra CT é ótimo pra nós, qualquer um. Tá me tirando? Ó o bicho vindo, moleque. Finish him! Ah, é? sapão, girei ela. Nada liga, galera. Comendo né? meio. Vou voltar já. Tá. Vai pra base serra. Tô indo fundo aqui. Dando na Boa. Dando fundo. Banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Não comeu. Comendo. Comendo, comendo. comendo. Mais comendo. Matou um. Próximo é seu, Dudu. Default. Default. Passou um caminhão, guys. Um caminhão. peguei aqui na boca pra rasgar. Você aqui ainda, mete, é mete sozinho. Um lixo. Lixo morto. Mais um. Vai começar a entrar, Pelps. Tá. Voltei. Tá sozinho, Pelps, tá, tá sozinho. Tá, tá. Entrando, entrando, BS entrando. C4. Mais um. Mais um. Mais um HS. Rodou o banheiro. Mandou o tá cego. Na fonte Você, passando, morreu. barão, vamos galatas a Mulher da liga, bala. Rasgala. Mulher da liga, meada. Pensa, fiz a sorte. Daniel. Ele liga. Segunda meu. Rodo. Mais um morto. Mais um redondo. Morto. Cimento, cimento, cimento. Mais um. Morri da smoke. Tô voltando, então. Não tem nada depois é de cimento. Não, não, não. Eu tô é aqui, explodiram. Deixa eu Mais um, mais um, mais um comendo, mais um comendo. Bom, morto, mais um, mais um. Aqui no Bob. Bob. Dois ficando no fundo, dois, os dois pra esquerda, os dois pra esquerda atrás da smoke. Dois pro fundo, dois pro fundo. Mais um fundo, mais um fundo, mais um fundo. Lixe fundo. Nice! O caçapão. Caçapão, tá. Areia, areia, areia. Areia, areia saída 1. Tô tá cego. Vou... Parei de olhar. Ih, que bom. Eu dá pra saída agora. De saída. Né? Vou plantar. Só planta, só planta. Tá não vi nada, não vi nada agora. Qual saída? Né? Céu, céu, céu 1. Comendo, guys, comendo, comendo. Caiu água já. Comendo, comendo, comendo. Mais um água, mais um água, mais um água. Bomb. Bomb. Água. Boa. Água. Água. É. Tem Galil, Galil em cima do bomb, spa. Aí, bom, pegou. Linda, linda, guys. Daqui a pouco eu molo. Eu é molo, não, deixa eu falar. Avisa. Eu molo. Colado, um morto. Sai o banheiro, sai o banheiro. Vários, vários, vários, vários. Cana fecha da liga, Bertinho. Cana fecha da liga. Vira de sapão ainda. Pilar. Ia dar, Suécio. Matando no walk. Segura. Vamos passar na rua. Lado esquerdo forte pulando, tô comendo. Forte. Clica, caminhão, caminhão, caminhão, caminhão.